um acidente de trem na, na frente aqui, ó, um caminhão, cinco veículos, um monte de gente morto aqui, é, não sei, tem um monte de caminhão tombado, carro pequeno, um monte de gente morta, gente gritando aqui. Tá então. Tá, até um de chão aqui, tem um de chão aqui, não sei se vaza na pista. É numa curva que depois da fazenda que. Eu não sei explicar a fazenda. A fazenda está uma fazenda que dá né? mais ou menos uns 5 quilômetros pra frente do guarda aqui federal. Oi? E isso, próprio, próprio, próprio Tajubaia. Pra frente Tajubaia um pouquinho. Beleza, vamos ver se o Fabiano.